allemaal, Heidi van Stencil Works. Vandaag wil ik vir julle wijs hoe om tekstuur te krijgen met verf. Julle allemaal het al hierdie ding op my Facebook bladzij gezien en ek het verskrikkelijk laafvraag gehad van oe, hoe doen jy dit? Nou hierdie is een makkelijke, vinnige videokie om net vir te wijs hoe om hierdie tekstuur te krijgen met jou gewone verf. Goed, kom ons begin. Ons allemaal het hierdie nummerkies in ons huise wat ook nie lekker so by ons eh, decor pas nie. En dis baie maklik. Al wat jy doen is was hierdie ding baie mooi af, laat hom droog word. Jy kan hom afvee met lekker thinners. Ek doen dit nie want ek het asma probleme, so ek kan nie met lekker thinners werk nie. Goed, ek het hierdie ding net afgewas en laat ordentlik droog word. Nou al wat jy nodig het is 'n goeie kwaliteit chalk paint. Ek gebruik Calamese in die kleur Baby's Breath. Um dit is 'n lekker tekstuurverf. Ek het hierdie verf wel laat oop staan vir so 'n halfuur, 3 kwartier om dikker te word. Dis 'n goeie teken om te weet dis 'n goeie choke point is as hy dik word. Goed. Nou wat ek doen, vat jou wat ek doen is ek vat my kwas. Ek laai die verf lekker dik op en dan begin ek en dit is 'n stip beweging. Dis nie plat verf nie. Jy kan dit doen. Jy gaan nog steeds bietjie tekstuur kry want jou verf het reeds dik geword. Ek hou daarvan ag en partykeer maak ek 'n draai of ek vat hom 'n bietjie op of ek smeer hom. Maar hierdie is hoe jy tekstuur kry. Jy werk hom basies met jou kwas. En dan kan jy en wat lekker is is as jou verfvlakke dik is, het jy nie eers nodig vir meer as een laag nie. So al wat jy die heeltyd doen is jy stippel. Daar's nie jy jy gaan nie plat verf nie. En as jy byvoorbeeld soos daar kan jy nou bygaan en jy kan hom dikker opsit. So al wat jy nou heelpad doen is jy werk hierdie ding sodat hy lekker dik geplak is. En jy kry hom oral in die groewe in. En hier waar jy daai effek het, stip hom en druk hom in daai groef in. So hierdie is nou die maklike manier van hoe om tekstuur te kry. Jy kan dit op 'n kas doen. Jy kan dit op soos hierdie tipe goed doen. Jy kan ek meen dit is oneindig wat jy met met stipping kan doen. So dit raak net altyd moeilik as jy naderhand nie meer vashou plek het nie, maar dit is ook daarom nou nie 'n groot probleem nie want al wat ons doen is ons kan hom nou so vashou en daar waar jou vingermerke nou kom, ek gaan hom nou net om vir julle te wys, gaan ek hom nou maar binne vat en ek gaan hom so vat. En julle sal sien dit vat nie lank nie. Dit is rarig 'n vinnige proses die die langste wat gaan vat is vir vir hierdie ding om droog te word. En soos ek sê, doen dit voor jy gaan slaap vanaand en laat hom oornag droog word. Ten minste weet jy môreoggend is hy 100% droog. Moenie te veel worry oor hier onder waar ek nou gevat het nie, want as ek hom nou neersit nadat ek seker gemaak het hy is oral gekover. kan ek hom nou vat, neersit en nou gaan jy net en jy kyk oralste waar jy dalk kon gevat het. Sit jy hom dan nou en jy maak hom mooi toe. En soos ek sê, daar's nie 'n reg of 'n verkeerd nie. Ek gaan hom nou dis dan hoe jy die tekstuur kry. So al wat jy doen is jy tap jou verfbasis op. En dis hoe jy hom los, laat hy nou 100% droog word. Goed, dit was die eerste stap, nou laat jy hom droog word. Nou om die bietjie van 'n die tekstuur uit te bring, doen ons die volgende. Ek gebruik smoky glaze. Julle sal sien smoky glaze het meer 'n blou ondertoon as die gewone anti-glaze. Ek gaan nou sommer op hierdie droë ding vir julle wys. Jy vat jou kwas, druk hom daarin. Ek hou daarvan om 'n bietjie op 'n lappie af te druk. Dan gaan jy en jy sal sien jy kry daai effek. Dan wat jy vat is jy vee dit net af en dan gaan lê sal jy sien oral in die groewe gaan lê jou anti-glaze. Jy kan sou jy dit wil donkerder hê, dan hoef jy nie eers te gaan en dit af te tip nie. Jy tip hom donker op en jy vat jou lappie en jy vee af. Hy gaan lê in jou groewe en daar waar jy wil hê, uh kom ek wys vir julle hier waar die tekstuur baie meer is. As ek nou wil hê hier wil ek 'n donkerder hê. So ek druk hom nou lekker daarin. En al wat ek doen met my lappie is tap hom. Ek hoef hom nie af te vee nie, ek kan hom tap. Dan gaan lê hy oral in die groewe gaan lê dit. Soos daar ook. Jy jy druk hom en dan daar waar jy kan jy net gaan en jy druk hom. Jy skakeer hom net so bietjie uit laat die laat hy so in lê. En dan kry jy nou wat ek hier gedoen ge, gedoen het. Jy kry oral in kry jy kyk as jy kyk na daai ene. Ek kan nou gaan en nou kan ek daar gaan druk. En ek druk hom weer eens net so en nou ek wil hom dalk bietjie donkerder daai hê. So al wat ek doen is ek tap daar en ek vee nie, want as jy afvee, dan vee jy weg. As jy tap, dan tap jy dit wat buite die tekstuur lê doen jy dan op. En jy kan oor en oor gaan met jou glys tot jy die regte gevoel kry. En mense dit is so maklik soos dit. Dis hoe jy tekstuur kry op 'n plain produk of projek en net met jou verf. Jou verf en jou antiekglys en 'n lappie en kwaste en jy kan iets skep. Ek hoop dit gee julle 'n bietjie meer uh dinge om te doen met ou goed. Ons is so geneig om weg te gooi. Hou julle ou goed, kikker dit op, gee dit 'n shabby chic look en gebruik dit weer of gee dit as 'n geskenk. Julle ek hoop dit gee julle inspirasie. Lekker dag almal. Bye bye.